Seigneur sont merveilleux. Amen. La grâce. Jésus. Pitié. Pitié. Pitié. Pitié. La vie souffrit. Alléluia. Nous remontions nos matins. La porte. Et je vis. Et je vis sur le sein. Et debout dans la lumière. Jésus. voler Et Que la porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Hey, Jésus qui est la gloire. Viens-tu si C'est lui, Jésus, Jésus qui est et l'idée ne t'a pas adoré. Jésus qui est, Jésus qui est là. 251. Jésus qui est, Jésus 251 en français. Oh Jésus. par le jour, je ferai bon. Mais je sais qu'il me veut dans sa scène. Aussi gros matin, moi adorer mon Dieu. Aussi va, moi adorer mon Dieu matin. On met spécial, nous. Ce sera. la Ce On t'y va ou non? lumière. Laisse sombrer. Répète petit là. Je ne sais, je ne sais le jour. Je ferai mon. <laughs> Par contre, si son matin comme ça. Par contre, si son après-midi. sera. Jésus sera. je béni. Ce sera. Célestio, on le roi des rois. Célestino. Oh. Je ne sais je ne sais qu'elles seront les chants des bienheureux, les assassins, les accords, des cités, on adoré. Bientôt, bientôt, on te fait répétition nos s'aime sa répétition, nos frères. que joigne ma voix au sein Bientôt, je ne sais, je ne sais qu'à ce les palais que il sera. On va l'esprit lié. On va l'esprit lié. la foi. Laisse-nous que visiter. Laisse-nous que t'en visiter. Laisse-nous que visite, visiter, lui. Gloire. Seigneur Jésus. Ma bienvenue. Alléluia. Pour moi, pour moi. Pour moi, pour moi. Oh, monsieur. Est-ce que c'est notre génération ça? Est-ce que c'est notre temps ça? Est-ce que c'est notre époque ça? Nous pas Pour moi, Pour moi, pour moi. moi Pour moi. ne sais qu'elle sera, je ne sais qu'elle sera de parler sais que Est-ce que l'espoir contemplé ça matin Est-ce que l'espoir sera pour moi Pour moi, pour moi, pour moi. Pour moi. Le meilleur Pour moi, pour moi. Je. Oh. C'est moi. ça, Jésus. signal Mo ti volo, mo ti volo Si pelan ti salo oh, oh, oh, Aleluya Mon Dieu. Pourquoi aller l'église à nous l'église à à terre Alléluia. Jésus, Le sang de Jésus dans l'esprit nous. Le sang de Jésus dans l'homme nous. Dans nous. Dans quoi nous nous. Jésus. Dans ciel là, dans ciel là. On non. Voyons à quand. Oh, et ma femme Oh monsieur. Trompette la balle sonne. oui, en notre état. Nous ne compte qui parole la dit. À voile. Alléluia. Ouais, bon Dieu. Descends, descends, descends, descends. l'ambassade américaine, nous mettons pour refus, l'ambassade canadienne. Amen, amen. La veillons nous, nous ne pas prendre refus. Alléluia. On est dans l'île, on attaché dans l'île sauver ça. Que mon Dieu va papa nous pécher. Alléluia. Chante. gloire ça, non bon Dieu, descend Et beaucoup de l'église là, ça Et beaucoup coule l'église là, ça oh. oh Jésus, ah. c'est à aider pour oh, oui Alléluia, ma bétane, et toi try.